hello and welcome friends tally prime की एक खास फीचर के बारे में बात करेंगे और वो फीचर क्या है आइए आपको बताता हूँ देखिए अगर आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं और डे टू ऑफ टैली पर हैं तो आपको अगर रिपोर्ट्स देखनी है जो भी आपने एंट्रीज पास की हैं तो डे बुक में जाना होगा तो आप के प्रेस कर सकते हैं के प्रेस कर दिया हम यहाँ पर आ गए आप यहाँ से पर्टिकुलर टाइम भी सेट कर सकते हैं लाइक यहाँ ऑल्ट के साथ एफ प्रेस करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं एक पाँच 2021 कर देता हूँ तो एक पाँच 2021 तक की एंट्रीज हमें दिखाई पड़ेंगी और एंटर प्रेस कर देता हूँ इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आपको इस एंट्री को देखनी है ठीक है तो आपने इस पर क्लिक किया और इस इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा या एंटर कर देंगे तो भी ओपन हो जाएगा तो इसको आपने देख लिया अब ये एंट्री आप देख चुके हैं ठीक है और आप चाहते हैं कि ये एंट्री डिलीट ना हो लेकिन ये दिखे ना हमें तो आपको क्या करना है इसी एंट्री पे रहते हुए इसी एंट्री पे रहते हुए कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर देना है तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो एंट्री अब गायब हो गई ठीक है अब मान लीजिए इस वाले एंट्री को देखना है ये क्रेडिट नोट तो यहाँ पर आते हैं और एंटर प्रेस करते हैं अब देखेंगे कि एंट्री इस तरीके से हुई है आपने ये देख लिया अब इसके बाद इसको हटाना चाहते हैं यानी कि डिलीट नहीं करना चाहते लेकिन ये दिखे ना हम इसको बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहते हम ये चाहते हैं कि ये दिखे ना ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से पहले बाहर आ जाते हैं ये बाहर आ गए अब यही वो एंट्री है एक मई में हुई है ठीक है क्रेडिट नोट दिख रहा है आपको आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दीजिए तो वो एंट्री हट गई ठीक है अब मान लीजिए कि इन्हीं एंट्रीज को दोबारा से वापस यहाँ पे लेके आना हो डिलीट तो हुई नहीं है ये तो वापस लेके आने के लिए आप कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर दीजिए एक बार प्रेस कर दिया ये गौरव डी वाली एंट्री वापस आ गई ठीक है अगर कोई और भी एंट्रीज गई हुई है जैसे यहाँ पर देख सकते हो ऊपर एक और एंट्री हमारी वापस आ गई जो हमने परचेज वाला पहले हाइड किया था ठीक है तो ये बहुत ईजी है आई होप की बात समझ में आ गई होगी thank you for watching this video